Так быстро ушла. Продолжаем тестировать суперотряд. Украденный с PlayStation. Так, это с островом, да? О, блин, глаз. Ненавижу этот глаз, блин. Нет. переориентировать отряд, да? Так, ну тогда этого я плохо сюда поставил, да? А ну-ка. Так. Так, так, так. Посмотрим, что глаз нам может сделать. Не думаю отряду. Так, подумаем. Этот просто стреляет. Шредим. Три шредера у меня. Граната. А, граната у меня нет. Два шредера. И отлов мелкоты крисолидом. Ну, уже где-то он недалеко. Мне надо будет просканировать. Так, какая идея? Щиты, щиты, щиты. Как мы оденем щиты тебя? Этот одевается, эти два одеваются, кодекс поступок идиотский. Ну но Его потом можно будет запустить. посмотрим. Глазик еще здесь. Так. Кто у меня? сюда. Обойдем тебя с этой стороны. Так. Ты... Давай-ка тоже сюда. Так. Так, это сюда. Так. Ну давай поближе тогда, даже не знаю, что делать. Чтобы дом не мешался, да? Опции. Сюда, сюда, сюда. Бум-бум-бум. Но ну, это на шару, а если только он решит открыться, тогда можно будет пальнуть так. Ну так и. здесь, что ли, или внизу? Вуль-вуль-вуль-вуль-вуль-вуль-вуль. Как и можно играть, блин, такой скучняк. Ладно, значит ты удаляешься, либо не понимаешь, куда ехать. Так, иди-ка посмотри, что там. Ничего, так, что рискнем? Рискнем, не рискнем. Ну, а ну ка на всякий случай. Когда рискнем уж. ты. Ты, ты, ты. Осталось здесь. Так. Еще дальше идем. Какие опции теперь? Сюда только, да? Хорошо. что внизу. Кемперит или что он делает? О, берс. Трупер. Ах. Мимо. Это-то так. два верса. Добежишь, не добежишь, попадешь, не попадешь. Девять двести было, да? Неужели у тебя одни солдаты там? А, нет, вот десятка. Так. где глаз? Это очень хорошо, что берсы. Мы закапываем это. Так. А вот и глазик. версии. Давай-ка, наверное, вот этого. ты еще живой, ты смотри на него. Так. От 4 до 5, да? Так, если его заблокировать... Сотка, сотка, шестьдесят семь. Давай пошредим. Угу. Так так, так, так. Давай-ка якорь. Так, крисолиды занимаются берсом, все остальные забирают, занимаются теперь глазом. Да, слабый, наверное, отряд, если без души, наверное, играть этим глазом и берсами ничего не получится. Опа! Сейчас ружьишка пойдет сюда. Мы даже сможем клонироваться, наверное. Это хорошо. Ну. Шесть. Кодекс. А лучше всего, наверное, попробовать, пока он открытый, пострелять в него щитом. Так. Щит палец тебя. Офицер этот, когда закроется, палец тебя. А ну. Ух, повезло как. Так. Добивай крисолида. Потому что Мики, либо нет, нет, щит, щит. Запускаем щита, он потому что не шредит ничего. Потом раз, два, три, четыре. Пытаемся заняться глазом, а потом уже все остальные. Наверное, так. Сначала щит. До свидания, крисолит. О, блин, какое везение. Так. Берса, раним Берса. Так, погнали. Видишь ты его отсюда? Да, увидишь. А ну давай. шестерочка дамага или сколько четверочка давай так пятерочка была минус один броня окей закрылись так сотка сотка 67 опять мне надо снять броню. Так. Ты давай-ка, наверное. Ты давай-ка отсюда, да? Увидишь. Ну, так. 67 тоже. А ну. О, отлично. Так. Так. Девяносто два. все, варианта у него нет. Опа, опа, опа, попадет. Держаться. Ого. Да уклонялся. Так, ладно. А этому кранты. Так, теперь надо ранить этого и все. Молодец. попал, не попал. Так. Ты что, его не видишь? Так, ты не видишь Берса, но ты видишь этого. Добивай. Так, еще один кокончик. Так, добиваем Берса теперь. Все. Так. Ну, в принципе, может быть. Ну, просто это, наверное, слабенький отряд был у него. Давай-ка еще разок. Надо с Алексом его попытать, конечно, этот отряд. Жалко не получилось тогда. О! Давай светим теперь. Пошли люди, смотри-ка. кто есть, то ли хакер, то ли доктор. Так, если это хакер. Moving to position. Рейнджер у тебя, да? Хорошо. этом месте обычно никто никого не видит. Угу. Так, непонятно, кто там хакер, не хакер, поэтому на frontline мы не идем. Так. Встречаем, смотрим. сейчас должно быть схождение, наверное. щиты. Сейчас мы прослушаем где-то. Хотя зачем мне это надо? Ей так примерно... О! Ну, вот и первая жертва. Тоже включаем сейчас тогда щиты аккуратно. И видим креснолида. Хотя он... Блин, там может здесь, конечно, это доктор. Ну, это будет не очень хорошо. Надо тогда сразу убивать. Да, сюда пойдут ракеты. Ага. О! -о, -о! Так. Посмотрим. Это хорошие новости. Ух ты! Это неплохо. Так. Так, кто у нас? Все. Крисик тоже, да. Погнали, так. Беги-ка, посмотри, что там. Опа, мег здесь. И крисолит тоже у тебя. Так, на овере есть кто-то? Это доктор? Да, это доктор. Так. 89. Так, ладно, посмотрим. Крисолит. Если это доктор, тогда можно и вперед выходить, да? Чтобы крисолида отвлечь от архонта. Да, ну, так. Сначала ракеты. Потом крисолид. Убить. <gasps> Ты туда. Так. Крисолит. Опа-на. Так. Крисолида сразу. Риса. 89. Он ну, должен вообще войнуть-то его. Так, все, без крисолида. Поехали дальше. Ганслингер это не ганслингер. Так. Хотя нет, какого, как я услышал броню рейнджера. Так, и просто здесь не может быть. Повезло с офицером. Хотя 80%. Короче, обмен крисолидами в этом матче. Угу. Не познавато, наверное. Повезло. А. Еще тебе силы придется потратить. Было бы круто, если бы это был у тебя снайпер. Держаться, стоять. Так, щит еще может пальнуть. Ну, такая симпатичная, с сердечками. Так. Давай. Слингер. Ну что ты сваливаешь? Кодекса ты не видишь. Так, ну мы будем доваливать тебя, наверное. Мне нужно ганслингера вальнуть. Так. А ну мимо. Попал. Причем хорошо, по-моему. Или щит стоит. О, даже щит не снялся. Ух ты, как хорошо. Так, повезло. Что тут сделать ты? Кто у меня может его достать? Раз, два, три юнита, четыре. Ну, да, ну этот сам Так. Ну все. Значит, ты остаешься. Так. 69. Естественно, 69. Ага. Ну, очкарик, Так. это сюда. Даже это ганслингер. Ну. Да, это ганслингер. Странно, ты его используешь. Так. Кого ты видишь отсюда? Так. Давай-ка ну, сюда. Офицер. Взбодри-ка офицера. Ага, сам взбодрился. Так, и кодекс. Телепорт. А куда ты можешь? Сюда. 93, а ну. ну здесь мы что-то увидим. Так. 80. Добей, пожалуйста. Отлично. Так. Очень странное использование стрелка. Так, жертва номер два у него должна быть мег, по идее. Ему ее жертву его проще всего будет завалить. Мы сейчас начинаем двигаться ганслингером вперед. Главное не оставлять раненых, потому что у него доктор здесь сидит. Что за сомнительная история? Так. Выдаем поближе счета. подуваливают этого так доктор пошел так минус офицер и кто мне еще нужен ну наверное офицера и мека мы сейчас будем убирать электронная граната у него это против кого она против Мека. Ну, тут надо было... Нет, ну, он не добросил бы. Так, да, Мека, бы моему гранату не добросил. Ну, против глаза, наверное. Доживет ли мой Мек? Нет, мой Мек не доживет, я смотрю. Угу. Молодец. Так. Кто у нас? 69, 61 офицер. Так. Мне надо валить. Правильно? Идем ближе. Хорошо, отлично. Так, теперь мне надо Теперь мне надо... Наверное, мека. Наверное, мека. пожалуйста, Мека. 69. А ну. Вроде должен добить. Есть. знаешь, что я не, не буду тебя солить раненых. Доктор перестраивается, окей. Okay. Ого, В кодексе эта граната работает? Я не знал даже, ее никто не использует просто. Интересно. Я что, не смогу телепортироваться теперь? Ой, даже не могу двигаться, получается. Угу. Интересно. Перезарядились. Окей. Интересно, он даже не дает его выиграть. Так. Помощь. еще без патронов, да? А, кодекс вернулся. М -м, а, он стан. Так. 43. Нет, 43 это маловато для нас. Попробуем допрыгнуть до этого здания. Ага. Хрен. Так. Ты мне нужен поближе, конечно, здесь. поколдуем чуть-чуть. Так, что ты будешь делать? Лечиться или что? лечиться, и кориться или дальше бежать? Лечиться. Окей. Так. Смотри дальше. 99. Так, как его выкурить отсюда? А. Может быть и не придется. Придется. остается. Так. 91. 20, 20. Да, наверное, пустой вклад, кстати, 17, лукал, 20. Давай. еще разочек какого-нибудь Алекса поймать. Castle Hawk. Давай потестируем на тебе. Сейчас то непонятно где ты. Ладно, пойдем просто прямо. Пойдем прямо, вот так пойдем. Идем вот так. же может прийти с той стороны здания, верно? Да. Скорее всего, оттуда и придет. Ну, <clears throat> пока подготовимся таким образом. Так. Скорее всего, отсюда он пойдет, да? блин, прощелкался. Ладно. Зато если он пойдет оттуда, я смог. Я смогу. Так. потихонечку собирать сейчас. А ну-ка иди посмотри, нет ли его там. Его там нет. Ладно. наверное, моя теория неверна. Ее там нет. Ладно. Ты че кемперишь? Так, я могу выпрыгнуть туда. Ладно, посмотрим. С другой стороны, если бы он был уже здесь, <clears throat> Он бы уже выскочил. Значит, у нас нормальная сторона идет. Так, дверь открывалась. Видно, закрыта, да? Ключка. Похоже на открытую. Не, закрыто. Посмотрим, что здесь. Здесь ничего. Ага. Ладно. Перемещаемся сюда. О. Готов или нет? готов или не готов. Так, так. Так, так, так, так, так. Так, всех достаешь всех. 63. Что это за история такая? Семьдесят девять. Другое дело. Номер один. Так. пошли ты, кстати, сюда? Нет. Почему? Ого. А ну-ка, блин, надо было не так ее взбодрить, надо было взбодрить ее этой штукой. Так. Да, это ганслингер, сейчас она меня взбодрит пистолетом. А, -а, -а. тогда мне нужны будут ракеты на ганслингера. А, ну, одевайся, я думаю, что я быстро закончу, лен. Пока накрасишься, пока туда сюда. Так. Кипочки назад, да, так, у тебя здесь кто? Фантом. Братан, его ну уже сломали. Так. Кого ты видишь? Этого ты не видишь, ты видишь только Архонта. Архонта Ганслингер не видит. Ему нужно будет, наверное, допрыгивать. Ух ты! А второй ты вряд ли попадешь. Ну он остается здесь, ты понимаешь, да? Нет, тогда мы убираем эту или Или, или, или что? Да, наверное, надо убрать его. А Крисик добежит до этого. Или до этого. Посмотрим. Куда-то он точно добежит. Как испортили фантома, а? Какое удовольствие играть фантомом на приставке. И какая порнуха здесь. Ну давай. Опа, опа, опа. Так заходит во фланг. Таким образом, Вики-то нет, во фланг не получилось зайти. И еще и... Так, 59. Пятьдесят три. Сюда или все-таки сюда? Давай все-таки сюда, наверное. Это все-таки полноценный юнит. Так. Десять турин. Ну, вообще многовато. Маловато, конечно. это везение. Так. Так. Опа. Снайпер. Повезло. 56, давай. 59, а ну. Все. Хилзона пошла, ага. Слабый, слабый снайпер, конечно, блин, на компьютер. Так. Так. Делаем так. Делаем так. Кепочка чуть не упала. Так. Ответка. Так, только щит ушел, да? Угу. А ну добеги, хотя щиты. Все три промаха, все, снайпер у тебя вообще становится бесполезен. Так, все, у нас еще и кокон. Отлично. Все, я все практически. Перезарядка пошла. А мы сгоним тебя с места перьями. Мы сгоним тебя с места перьями и кодексом. А кодексом отрубим тебе ружьишко. Окей. Погнали. Сюда. Я только не слышал перезарядки, но ладно. Оп. Так. Так, а да? Полный набор. Теперь на рывке к тебе. Пистолетик пошел. Да что ж того? Что же такое за невезение? Так. 39 Бедный парень. Так, если это у нас снайпер. процентов. Да, все вы первый раз в жизни играете. Спасибо.